Victor Belfort é um cara simpático. Né? Eu torço por ele, acho que ele que é o marido da feiticeira. É muito legal isso daí, ele é um, um cara gente boa. É, que eu ia dizer o contrário também, né? Mas é, é legal, é, pode ser um, um, novo mito no esporte brasileiro aí, vencedor do, da UFC, né? E boa sorte aí pra ele e pra todos os outros aí, todo mundo mundo com sorte aí, todo lutador aí.